ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam te di leen ziyaara te di leen bal baax di ñaan yàlla suñu daje bi yàlla bu ñu suñu mujj daje bala ñuy dugg ci waxtaan wi dañu doon ñaan photographe ak ñiy jaay photo yi ak ñiy jaay lu mu mën a doon wante ay yëpp ñu dimbali ñu ngeen génn tànk yi war ngeen toog ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci may bi ñu may ñu fekke woon ko daaw yàlla may ñu fekkewaat ko ren waaye yemul ca may ga mu fekk ñu am fekk ku ànd ak taal ko ñu ngi wax alhamdulilahi rabbi alamin di ko ndokkeel ci weeru koor gu mag bi moom ak ñu ma àndale suñu waxee moom ak ñu ma àndal dañ ciy tudd rek ki nga xam si moom la ñu yàlla féetale ci wàllu daayira bi muy taxawee mbir mi jamono ju nekk muy Serigne Mbaye Sy Abdou Aziz mu ñaan ci barke weeru koor gi yal na yàlla may ko gudd fan bu ànd ak wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant képp ku fi teew di ñaan yàlla lépp lu ñu fi yëngu yàlla ko yàlla nangu sofe ko muy faju aajo ak jégalu bàkkaar ci barke Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu wax ni waa daayira bi nee nañu kontaan nañu trop ñu ngi sant sëriñ bi bu baax a baax a baax di sant waa daayira yi nga xam si teew nañu fi di sant imam bi di sant ki nga xam ne si moo nekk fii di leen jox courant bi jamono ju nekk di sant mbooloo mi fi teew yëpp di ñaan yàlla lépp lu ci waay def yàlla na ko yàlla ful def ko fay ay biir ak biti def ko jàmm àdduna ak jàmm àllaaxira ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji nag du gudd ndax xaw na naaj léegi dañuy jox sëriñ bi rek mu commencé fii ba deux heures gaa ñu doog a julli tisbaar ñu ngi ubbee wax ji rek ci turu borom bu tedd bi subhanahu wa taala te moo di bismillah di ko sant bu baax moom mi ñu may ñu fekke ren yàlla ñu may ñu fekke déwén lépp nag ci sunu kanamu kilifa gi toog bu ànd ak wér yàlla ko yàlla def di julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan julli gi yàlla ko yàlla wàcce ci njabootam wàcce ko ci saxaaba yi wàcce ko ci xulafa yi wàcce ko ci mbooleem kuy jullit yal na la ci yàlla boole di yëkkati nag kàddu nuyoo te moo di baat yi yàlla ràbb jox ko Seydina Muhammad moo di baat yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ko teg ci sama loxol kilifa muy Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour di ko yemale it ci moom na bu paree incha allahu taala dana ko mottali di ndokkeel ñëpp nag di baalu xaq ñëpp ci gàmm gu tedd gi ñu àndal te moo di koor yal na ci yàlla nangu lépp loo xam ni danañ ko ci def tey ñu dellu si fi waat nañu ko fi waxtaane woon rek yeesalaat ko ndax wa dakir du fi jóg ndax wadakir mooy fàttali fàttali lu xew lu xew lu fàttali lu xewoon la waaye lu xew bu kenn du ko fàttali kenn kon ñuy dellu si waat rek tey di waxtaani waat lislaam ak dëkkandoo waaye lan mooy lislaam lan mooy lislaam ak kan mooy dëkkandoo sama doom sama xarit di Mouhamadul Habib si bu Sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour mu ne dëkkaale ak dëkkandoo du benn dëkkaale mooy ñun ñii toog waaye dëkkandoo bi dëgg dëgg mooy yàlla ki amul jotu bàyyi la fenn ci activité boo mën a nekk booy nelaw ak booy nelaw bokk la ki nga xam ni da ngay tàggoo boole moom moom ak kër mu dem tëri nga dem tëri muy fa tabaarakallaahu wax bu rafet wax bu neex a dégg wax bu dëgg itam kon lislaam diine la ju mag ci wàllu gu nekk dara yëkkatiwu ko nag lu dul doomu aadama bi nga xam ni moom la ñu bëgg mu nite doomu aadama boobu nga xam ni lislaam dafa ñëw pour teral ko waaye bala koy teral nag dana ko génne ci lëndëm lëndëm yi muy dund waaye solal nit mbubu te fekk mu tilim bu yendoog moom it du paase kendal kon bala lay jox teraanga boo war a téye ci sa loxo dana fexe ba li ci sa loxo set ba nga mën ko téye moo di mu génne la ci pax mi nga dugg paxum bokkaale bokkaale nag foo ko waxee ñu defal ni pour yàlla la moo ko tax a jóg ba tax na loo wax ñu ne yaa ngi bokkaale ak yàlla waaye bokkaale boo ko dee seet ci ki tax mu jóg mooy ki yàlla bind te muy dund ak ñu ko ëpp doole yàlla bay noteel ci diggante bi loola tax yàlla di tere bokkaale waaye terewul bokkaale pour jëmi boppam ana Firawna dundatul moom yi waxoon ni mooy ana rabbukumul a'la man maay seen borom bi gën a kawe lan la wàññi ci nguuru borom bi subhanahu wa taala dara ana sayidina muhammad ku ko daaxoon a jaamu yàlla lan la yokk ci nguuru yàlla bi dara kon bokkaale dañ ko féetale ak yàlla waaye yàlla dafa bañ ku ëpp doole nit ñi toog ci seen kaw di leen jëriñoo te doo leen jëriñ jaamu yàlla itam yàlla daf ko def pour yow waaye jaamu loo wala dara dara pour moom ndax moom amul lu muy soxla ci yow kon loolu tax ñuy tere bokkaale boo demee ci yeneen téere yi danañ ko leeral bu baax a baax ak réer léeg-léeg nga gis ku jàng ba ni am nga defe ni ko xam la fekk dafa réer ndax jàng mu la yóbbuwul ci xam yàlla du jàng yàlla mu la yóbbu rek ci matériel nga di ko liggéey te ki tëral matériel bi yow xamuloo moom ngi la jox xel moo xam ne bi mën nga cee génne looy jëriñoo xamuloo ko kooku boo ne am nga xam-xam it dangay nax sa bopp jàng lislaam ñëwi pour génne la ci réere sa bopp ndax nee nañu bàkkaar yëpp lu bàkkaar foor foor yàlla dana ko jéggale ba mu des bàkkaar yi réere sa bopp réere sa bopp mooy réere lu la fi andi yàlla dana jéggale bépp bàkkaar ba mu des bàkkaaru réere sa bopp waaw alxilaafatu yi yàlla tudd yëkkati ko teg ko ci sa loxo boo ko moo boo ko defee moomeel def musiba taxalluf loolu ñuy wax tardé na ba amoo benn avancement ci sa dund sa dund ñaari côté yëpp sa dund ci wàllu yàlla ak sa dund ci wàllu àdduna yëpp lislaam dafa ñëw pour génne la ci tardement yooyu génne la ci réer googu génne la ci bokkaale googu pour yóbbu na nag ila nuuri imaani billahi subhanahu wa taala ci yóbbu la ci leeru gëm yàlla bu mat sëkk leer goo xam ne dañ koy wéetal yàlla yóbbu la ci xam kan mooy yàlla yóbbu la it ci bu ëllëgee si biir doo xuloo ak suuf doo xuloo ak suuf doo xuloo it matériel bi nekk ci suuf xam nga dégg ngeen wax bi wala dégg Abdoul Aziz damay dellu si ca la waxoon waajo waxoon rek di suuf ñu bind la ci suuf li génne ci suuf ci ngay dund ci ngay wot ci ngay naan ci ngay defe lépp di dox ci kaw suuf wala yóbbul suuf sëri ca ah xoolal soxna yi toog ku ci amoon doom ju tukki ba ñëw guddi te ëndaalewul dara takkaay du fanaan ci guddi ga wala ci biir kër lépp la ñuy jaay jënd ci ay yére bu ëllëgee ñu joxe ko ci koñ bi ni diwoo ko indi na fekk indi woo waaye suuf nag dafa wuute ak ñoom suuf moom loo ko def rek dafay fekk suuf loo ko def rek dafay fekk loolu ngeen di wax it développement l'islam dafa jóg pour nit ñi nit ki développé wu li mu yore xelam di dem di liggéey waaye waxuñu xel mi nga bàyyi ko ci lekk ak naan rek ak solu ak sa bànneexu àdduna bañ cee boole sa borom subhanahu wa taala lislaam loolu ko tax a jóg waaye lislaam li muy ànd ànd ak développement ak yi développement di am yëpp ànd àndul ak baisse développement développement bi am na dese am na yu ñu ci gis yoo xam ne léegi àndul ak nite àndul ak li ñuy wax mbay wurus àndul ak li ñuy wax ak muuru at loolu yëpp lislaam daf koy dàq lislaam moo di diine yamul ci loolu mu ne inna diina inda allahi al islam diine bi ci yàlla mooy lislaam yamul ci loolu mu ne wa man yabtagi gayra al islaami diinan fa lan yuqbala minhu mu ne képp koo xam ne kii mooy nga wala sàkku nga leneen lu dul lislaam def ko sa diine yàlla du la nangul la ci la nga jëm te it waxoo fi axirati min al xaasirina bu ëllëgee perte la lay jural fii nag mbokk yi am na lu ñu fi jotoon a xeex xeex bi moo di fexe woon nañu ba muul ay téere li tax ñu naan jullit bi war na jàng surtout alquran alquran jullit war na ko jàng ñu dem ñoom muul ay alquran yu bare bare bari ñoom ñu dul jullit benn baat rek moo leen ci intéressé ñu dindi ko ca mooy wa man yabtaghi ghayra ñu dindi ghayra bàyyi lislaam yi kon wa man yabtaghi lislaam yi diinan falan yuqbala minhu ñu ne képp koo xam ne kii yaa ngi jaamoo yàlla ci lislaam yàlla du nangu du nangu lool te yàlla dafa ñu waxoon képp ku ma jaamu ci lu dul lislaam du ma ko nangu ñoom ñu dindi benn baat ci biir alquran kon nit ñi war nañu jàng bu baax a baax bër ki dem ñu ma yónnee benn téere al américain yi ñu ngi taalif alquran mais ci seen ci seen tëralinu bopp ba ko génne nag kenn waxagul kañ lañ koy génne waaye baat yi cay dëkk man am na téere boo xam ne benn waay jox na ma ko maa ngi koy biir ca la bokk kon jullit bi war na jàng bu baax a baax yàlla delluwaat wax ni ala lillahi ad diinu alxaalis yàlla rekk am diine ju sell te moo di lislaam kon lislaam mu ngi noonu lislaam nag ba yàlla ne al yawma akmaltu ba yàlla mëtal lépp soxlaatuñu leneen lu dul lislaam soxlaatuñu beneen yonent bu dul sayyidina Muhammad yàllaa ko def muy xaatamal nabiyin moom mottali li lu yàlla doon yónni rek ci yonent bi la yem leneen dootul génn kon fala xaraama fala xalaala amul dara lu dagan lu dul lu alquran daganal amul lu xaraam it lu dul lu alquran xaraamal Amul benn tëralin wu nit di sukkandiku pour àttewoo ci lu dul lislaam, lu dul la lislaam tëral, ndegam jullit nga. Boo dul jullit nag, fu la neex noyal. Moo tax Alxuraan delluwaat wax ni wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan sidqan fil axbaar Alxuraan lu mu la wax rek dëgg la waaye wa adlan fil awaamir lu mu la digal it noonu la lu mu la tere it noonu la kon na ngeen tànn lislaam muy seen diine ndax man yàlla moom laa leen tànnal na ngeen bëgg it lislaam na ngeen bëgg Seydina Muhammad loolu moo di li lislaam tànn Abdul Aziz na ngeen bëgg Seydina Muhammad na ngeen bëgg yàlla na ngeen bëgg sallallahu alayhi na ngeen bëgg yem ci yàlla Muhammad ndax sallallahu alayhi wa sallam mooy wane ni ndax bëgg nañu yonent bi wala déet ndax wax sallallahu alayhi wa sallam mooy tax ñu xam ndax bëgg nañu yonent bi wala déet déet bu looyee julli dafa jot damay tënk rek lii pour bu ñu paree dugg ci ter bi bu ñu jullee ba pare benn waaye lay wax naan wamal mahabbatu qawlan qad tuzaxrifuhu balil mahabbatu qalbun qad wahabnaahu nee na mbëggeel du wax ju rëy doy formé nit ñi di ko dégg nga naan kii moo bëgg yonent yàlla Muhammad waaye ki jël xolam jox ko Seydina Muhammad koo ko bëgg yonent kooko bëgg yonent bi moo tax lislaam taxawul ci kanamu kenn ku bëgg a liggéey lislaam taxawul ci kanamu kenn ku bëgg a jàng lislaam terewul a sa xalaat nga xalaat ndax awalam yatafakkaru afala yanzuruna ila libili wa ila samaai wa ila aljibaali wa ila al ardi kooku terewul a xalaat l'islam dafa bàyyi kañ ngay xalaat pour mën a jëriñoo ci yéemu ci mbindeef yàlla yi subhaanahu wa taala moo tax mu ne bu leen xalaat ci yàlla mais xalaat leen ci mbindeef yàlla yi pour ngeen xam yàlla l'islam nag ñëw pour boole nit ak boroomam boole nit boroomam ci wàllu wéetal yàlla boole nit boroomam ci wàllu julli boole nit ak boroomam ci wàllu génne asaka boole nit ak boroomam ci wàllu koor boole nit ak boroomam ci wàllu aji ak mboole ba xeeti mbaax yépp lislaam daf la ko andil waaye yooyu yépp itam bu la fekkee ci tilim tilim doo ci mën a tàbbi moo tax mu jaarale Seydina Muhammad ci jaar-jaar boo xam ne bii koor gi ñu ci bari day nga dégg ñu naan la nit ki dafa def i'tikaaf i'tikaaf ay fan dugg ci jàkka ji doo dem sa kër te du la gis ci jàkka ji rek ngay nekk waaye lekk geeg yooyu dana la fa fekk moom da daan ñëw ci Sayyidatuna Xadija mu préparé ko lu mu nekk ca xuntuma ay fan yooyu yëpp bi ko yonent bi di préparé pour fóot xol ba xol set bu xol setul julli du tàbbi bu xol setul wéet wéetal yàlla du mën a nekk bu xol setul asaka du mën a génn bu xol setul koor du mën a wér bu xol setul aj du mën a am bu xol setul def lu baax du mën a sotti Seydina Muhammad nekk na Màkka bi mu amee ñeent fukki at alquran wàcc mu toogaat fa fukki at ak ñett fukki at ak ñett yooyu jikko yu bon yooyu la yàlla doon dindi ci kan fekke na mu dindi ko ba pare waaye daf ko koy jàngal rek bi ko amee fukki at ak ñett nag ca la riñaane wala ca la defee isra wal mi'raj yi jëli julli moo tax julli léeg-léeg ngay wax ni kenn du ko defee ci jàkk julli léeg-léeg dangay wax ni kenn du ko defee ci jàkka jàkka da fay dem pour consigner fi sa jëmm ji nga xam ne ci suuf lay dellu tukki ak sa ruux dem wax ak sa borom dellu si mu ngi duggaat ci biir jëmm ji nga nuyu koo fekk ci biir jàkka waaye bu fekkee ni da ngaa kàbbal rek doo xool lu dul sëriñ Bay Mansour ci biir jàkka ji doo xool ku dul Abdou Aziz Ba ci biir jàkka ji sama xel du dem ci yàlla mukk ba nga mën a julli julli nga ca war moo tax seen maam Cheikh Hadj Malick nee na nit julli na ba neex yow weex tàll te mus te mëtt nañ yàlla benn wax kon nit ki war na fóot xolam ci bëgg-bëgg yu ëpp bëgg-bëgg yu limu ndax mu mën a nekk góor ndax mu mën a libre salima sadri waaw xol bi dara du ca nekk lu dul yàlla waxtu aajo jóge mu jóg fexe ba aajo boobu sotti mu ñëwaat toog waaye nit koo xam ne kii pro adduna yëpp problème la ci moom du nelaw guddi waa këram kenn du ci am jàmm te du dox lu sotti dara am lu sotti moo tax nit ki pour mu nekk gor pour mu nekk ku am liberté il faut que mu wàññi ay bëgg-bëggam yi nga xam ni yoonam nekk ci mu am yëpp mu am yëpp am it xalaat ci digganteem ak diineem am xalaat ci digganteem ak société bi muy dund relation sociale moom la l'islam gën a yittewoo ci les relations famille famille ci famille bi rek la yem démb ci benn waxtaan wu ñu doon waxtaane ñu ngi doon waxtaane ci solidarité waaw nit ku solide nan lay mel boo ko seetee moom bi daanaka dafay xaw a nekk benn tuuti déggal say way jur mën a jëflante ak sa soxna ci anam ba yàlla bëgge sa njaboot it nga mën a ànd ak ñoom say bokk ñi nga bokkal meen ñi nga bokkal geño ak ñi nga bokkal diine ak say xarit ak ñi nga xam ne yéen a bokk benn dëkk ba ci muus yi mas naa leen wax fii nii muus tabaarakallaahu am na ni góor boo xam ne gi daan na dund ak muus te muus muusu ko lor te muus la lor muus tabarakallah kon jamono booba nag ngeen baal ma xaq maa ngi naan jamono boobu nit ñooñal ak nit tey yi duñu benn waaye jamono benn rek la jamono benn rek la ndax boo ne jamono booba dafa mel ni yàlla jooja bokkul ak yàlla yi ji dafa mel ni alquran jooja bokkul ak alquran ji dafa mel ni diine jooja bokkul ak diine ji waaye ñoom fa tabarakallahu lu diine daan santaane rek teg na ci boobu nag liimaan dafa feesoon dell xol yi di feeñ ci cër yi Abdul Aziz bi liimaan bu feesee xol ci cër lay feeñ waaye liimaan bu feeñul ci xol feesul xol du feeñ mukk ci say cër loo def ak jam lay sant moo tax yonent bi wax naan laysa al imaanu bi tamanni wala bi taxalli walakin ma waqara fi lqalbi wa saddaqahu al amal Waa jii ma leen doon wax naan nee na nit suuf la ci kaw ci suuf lay dund ci kaw suuf lay dox ci bu dee ci suuf la jëm nee na nit ku nekk war nga jéem a dund wal asri inna al insana la fi xusri illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil xaqi wa tawasaw bi sabri nee na boo ko tànnoon rek teg ko ci sa kanam waxtu woo xëyee xool ko boo demee doxi ba dellu si it xool ko boo nee tëdd xool ko nee na incha allah bu yàggee di nga mën a tegu ci yoon xoolu jëfe nag waaye waxuñu xoolu jàng Jàngkat yi bari nañu lool waaye seen cër yi musta meññal dara mu ñoo ñoo garab bu am ker te amul te amul meññeef a tane garab bu amul meññeef saxaleen tane kama salil ximeeri yaxmilu bi sa masalul qawmi alladina kadabu bi ayati llahi wa yanu xam-xam bari dégg te jëriñoo woo ko jëriñoo jëriñoo ca kenn musiba la yàgg mbaam a yem mbaam moom ñu sëf mu dem mu sëf ba ba diis andi sippi ko ci biir kër gi ñu door kaw yàgg génne ko duñ ko jox ndox duñ ko jox lekk mu lekk moo tax lislaam bëgg ku am yëg lool yëgante ci biir jullit yi nga xam ni seen environnement lépp lépp lépp jàmm cay nekk ñu dund kenn ku nekk xam sa xàq moroom di ko ko jox di ko sàmm sa moroom it xam sa xàq di la ko jox di ko sàmm di ko sàmm buñ dee njëkkante njëkkante ci xay ci yiw fastabiqul xayraati foto saabiqu ila mawfirati min jullit dafay njëkkante jëm ci lu baax bu lu baax jotee na ci ñëpp daw jëm waaw foofu la ñuy rawante waaye lu bon kenn du ci rawante jullit daf daan yàkkamti pour jox nit ki xàqam balaa dara xew ndax kenn xamul fu yàlla di dikkee bu yàlla dikkee ne fekk àq jàmm yi aju woon sa kaw joxe woo ca dara kan moo lay wuutu ci joxel la koo xam ne ki boo ko bàyyee ci sa ginnaaw nangootul tënku ci la ko bàyyee loon xanaa dafay dem ca leneen pour xëccoog yow alal di la bàyyi alal di ay pour xëccoo alal di la bàyyi ginnaaw kooku boo ko ne boora ngi fi est-ce que dana ko fay ñu ngi bi ñuy julli wala boog bi ñuy waaj a julli bi ñuy waaj a julli ñu ngi yemoon ci lislaam ñi nga xam ne noonu la ko fi mag ñi nekkee woon nga xam ni moom la ñuy dund ci seen biir kër ak ci biti bi fu ñu mën a nekk lislaam la ñuy dundee ak ña ñu nekkaloon ba mën koo sàmm waaye ndax ñun tey ji kenn ku nekk tey ay jullit kenn ku nekk ndax xam nga xàq bi nga sëtt ak sa moom fu mu dëkkaloo ba mën koo sàmm wala déet foofu la problème bi nekk jullit yi bu njëkk dañu daan yàkkamti di jëkkante ci def lu baax yàkkamti it njëkkalante kenn ku nekk di joxe sa morom xaq ngeen daje kenn ku nekk jox morom sa morom la nga séq ak moom waaye ñu dem di dem di dem ba ak xay dugg ñu xaw ma xay gan gan xay ñu dugg nag ba léegi dara dara dootul suñu yitte ñun ñëpp kenn ku nekk génn nga ci kaadaru doomu aadama àgguloo ci rab mais yaa ngi ci li nga xam ne yaa ko garab yi yéen a ko seq te moo di matière matière bi damu ca moom mu rab bi damu ca moom mu ngi koy jël yow nag la nga ca moom te seq ko ak ay nit yaa ngi koy rayanteeg nit ba tax nag kenn ci ñun kenn ku nekk jumtuwaay nga bu àndatul ak xel àndatul ak jikko bu rafet daanaka yëngatu loolu ci sa wet da ngay dem di dem rek yaa ngi dund dund koo xam ne ci matériel la weñ nga ku tëx nga yëngatoo kenn ku nekk ci sa wet ron bi ngay suyee dafa mel ni dañ ko lu ñu kontaan nga xam ne bu arrêté bu bu ñu arrêté rek dañ koy kontaan nga nekk ci wetam dara dara dara la ci yëngatu yow nit ki nga xam ne yaa ngi dund ci temps bi ñu toll nit a nekkatul ci yow mu mel ni gaa ñi dañ la mujj jël rek fóotal la sam xel ba mu set dara nekkatu ca lu dul matière nite woo jëflaatoo ak nit yow li ngay jëflante li nga visé di ko xool rek mooy lenn mooy matériel xaalis leneen ak leneen ak leneen waaye nekkatoo nit ñu sori lool nag ci penc mi te ànd ko ak yéen di ko dund te meñu melu ni ñi yéen dañuy kenn ku ci nekk da nga yéemu ci sa morom ca la mu nekk kii danaan kii dafa yàkkam ci kii naan kii bëggul àdduna te fekk ñoom ñaar ñëpp amul kenn ku ci bëggul àdduna mais kenn ku nekk na koy na na nga gisee tëralinu yàlla nga koy toppe ba tax na réew yëpp kenn joxatu ci sa way jur xaq kenn joxatu ci sa mbokk xaq kenn joxatu ci sa dëkkandoo xaq te lislaam di sàmm àtte yi yépp nag diine la joo xam ne ji yooyu yépp daf ko bàyyi xel amul benn boo xam ne bii lislaam sàggane na ko ba ci ba ci li ñuy waaj a jëm nii lislaam daf ñu ko waxoon ñu di ko sàmm waaye ñi ko ñi koy taxawee dafa am leneen luñ ca nar loo xam ni du nar naru lislaam ñi nga xam ni ñi nga xam ni ñu ngi woote tey jëme ci lii ñu jëme fekk na lislaam wax ni nañ ko séq ak ñi nga xam ni tey ñoo koy woote moo di kenn ku ci nekk ci jaami yàlla yi nga dëkk ak moom ngeen bokk pas-pas wala ngeen ñàkk bokk pas-pas lislaam nee na jox ko xaqam mu ne mat sëkk waraa'i xuquuqal jaari walaw kaana kaafiran wasiyatu xayril aalamiina li sahbihi Baay Mansuur nee na radiyallaahu taala anhu nee na na nga sàmm sa xàqu dëkkandoo doonte day yéeféer la ñu ne ko moo bàyyi Mansour ku wax loolu mu ne Seydina Muhammad kon loolu ngeen bëgg a tuddee dialogue entre qui et qui lu tax jiital ñu li tax ji lu tax ñuy jiital l'islam te njëriñoo ko bu baax ah l'islam amu si njëriñ amalu ko njëriñ it kon xàq bi yàlla waxoon na ne nañ ko sàmm nit ñi di ko sàmm di ko taxaw guddi ak bëccëg booba ba léegi ñu toog ba jëmmi jamono rek ñu andi lu ñu leneen lu bees loo xam ne dana tax ñëpp bàyyi ci xel dana tax keneen wax ci loo xam ne waru ko cee wax kon xàq yooyu ba ci njëkk mooy xàq yàlla dañ ko war a taxawal bu baax a baax bu àq yàlla weesoo sa xàqu ñaari way jur nga jox leen ko ba mu mat sëkk bu weesoo jëkkër jox jabar xàqam jabar it jox jëkkër xàqam kenn ku nekk jox ko sa bopp yii yëpp nag bu yaatoo danañ ko danañ ko tas benn bi ci topp say doom doom danga ko ameel xàq ni nga ko ameele xaq moom it noonu la la ameele xaq waaye sa xaq bi nga ko amee moo jiitu sa àq bi nga ko àq bi nga ko amee moo jiitu xaq bi mu la ameel te xaq bi nga ko amee boo ko ko joxul nan ko ko war a joxe xaq bi nga soxla ci moom du la ko mën a delloo sa doom da nga ko ameel xaq boo ko joxul xaq bi nga ko ameel nan ko ko war a joxe pour mu jox la sa xàq ni nga ko war a jëlee du sotti ban xàq nga ameel sa doom ba mën ko ko jox ni nga ko ko war a joxe bu ngay tàmbalee ca tànn nga tànnal ko ku baax dañ ko tànnal keneen ku baax boo ko tànnalee ku baax ba pare loo jëfandikoo ci na nekk lu lew ndax jëmm ji nga xam ne sa doom ci lay formé woo ci lekk la jóge la ngay lekk bu lewul bu ca doom formé woo lu doom jay mel màggal jëmmam toll na ko neex fekk na la bàyyam dund yëpp ba jëmm ja soxti ko ca dara dagal la kon kooku ëllëg boo bëggee mu delloo la xàq bi nga ko joxoon lan la lay dundalaati kamaata bi mu tudaan kon la nga ko lebaloon te dund jëmm tabaxi ko jëmmam ji lu mu am lu demee noonu la lay jox lekk loola lu waaw boo ko tànnalul yaay ju baax it na mu war a mel Seydina Omar dafa am benn waay boo xam dafa ñëw poñe doom ji ba ci Seydina Omar daal di koy sànni ci kanam Seydina Omar li ko doom doom yoo xam ne ji déggalu ma te lu baax ci moom maa ko ko def Seydina Omar ni doom ji tontul sa baay mu ne ko sama baay daf maa tànnalul yaay ju baax moo tax ma mel nii ma mel ba tax na kon doom danga koy yar ci anam yu bare bari wa nett li woon nañ fi nañuy yare doom ba agsi ba ba bii juddu bu juddoo foofu ñu yore nga ko ñetti xàq ñetti xàq yooyu xàq bu nekk juróom-ñaari at la muy ñaata muy ñaar fukki at ak benn nga soog koy libéré ci bu dee góor bu dee jigéen nga di ko libéré ba mu ba ñu takk waaye bu fekkee di sa doom yaruloo ko avant nga koy am yaruloo ko avant nga ngay takk soxna nga yaayam ànd ak moom ci yaay ji di ko yar di ko yar ba mu judd bu juddoo foofu loolu ngeen def finition moo ci des finition bi nag yaay yaay jee ko seet ñetti ñaari ñaari juróom-ñaari njëkk yi ci loxol yaay ji la moo koy nàmpal moo koy wan jikko bu baax moo koy uuf ci pooju ndox nàmpale ko weenu jot bu màggee ba nga xam-xam